Salut! Astăzi este despre a subestima. În dicționar este a subaprecia, a atribui o valoare mai mică. Uite, Jack Cima spune așa, nu subestima niciodată investiția pe care o faci în tine. Mi-am adus aminte că nepoțelul meu de 10 ani mi-a spus mai de mult că uh, este trebuie să facă ceva în viață și nu știe ce. Păi mi-am adus aminte că eu, când eram mică, spuneam tot timpul că trebuie să fac ceva în viață important. Și apoi, uh, profesorul meu de coaching mi-a spus, nu trebuie să faci nimic. Relaxează-te doar, bucură-te. Chiar așa, doar atât? Da, și lucrurile vin de la sine. Uh, asta este o artă, bineînțeles, uh, și eu vreau să o practic și o practic și uh, tot încerc să nu fac nimic, însă mi-am dat seama că subestimez câteodată această investiție de relaxare și bucurie, zicând, da, dar ce am făcut azi la sfârșitul zilei? și un sentiment de inutilitate toată relaxarea și bucuria. Așa că te provoc să nu subestimezi dacă pur și simplu stai și nu faci nimic. Ciao.